إن الموعد المحدد للتهدئة قد اقتربت نهايته وإننا لن نمدد هذه التهدئة طالما لم يلتزم الاحتلال بجميع أركانها وعلى رأس ذلك فك الحصار وفتح المعابر وإذا استمر العدو بتجاهل ذلك وبقيت المعابر مغلقة مغلقة والحصار قائما فلا مجال للحديث عن تمديد التهدئة خلاص يا عم خلاص يا عم قلنا يلا خلاص يلا